Ramadan. Ya. Assalamualaikum. Orang sering bertanya bagaimana hukumnya orang puasa di bulan Ramadan tapi tidak salat sama sekali. Sudah dijelaskan oleh ulama, salat itu tiang agama. Jatuh salat tidak ada ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa Makanya bagi orang yang suka puasa di Ramadan, ingat inti daripada puasa la'allakum tattaqun supaya menjadi orang yang bertakwa. Bagaimana bisa menjadi orang bertakwa tapi salatnya tidak? Nauzubillahi min zalik. Segeralah bertaubat. Jagalah salat supaya puasamu tidak sia-sia dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sering orang bertanya sikat gigi di pagi hari atau siang hari boleh atau bergumur saat berwuduk boleh asal tidak berlebih-lebihan artinya sikat gigi pelan-pelan biasa saja tapi itu tidak boleh bisa membatalkan puasa kita